दोस्तों मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया था इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया था अब गृह मंत्री मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में करीब दस हजार जवान तैनात किए हैं इधर पूर्व आईएएस अधिकारी और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट यानी कि जेकेपीएम के अध्यक्ष शाह फैसल ने घाटी में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती पर चिंता जताई है शाह फैसल ने कहा है कि इस बात की अफवाह है कि घाटी में कुछ बड़ा भयानक होने वाला है शाह फैसल ने ट्वीट कर कहा कि घाटी में अचानक सुरक्षा बलों की सौ अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती क्यों हो रही है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है उन्होंने कहा कि इस बात की की अफवाह है कि घाटी में कुछ बड़ा भयानक होने वाला है क्या ये अनुच्छेद 25 ए को लेकर है गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था जिसके मुताबिक घाटी में सीआरपीएफ की 50, बीएसएफ की 10, एसएसबी की 30, आईटीबीपी की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी आतंकवादी 15 अगस्त या उसके आसपास आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं इसके कारण यहाँ पर इतने सुरक्षा बलों का तैनात किया जा रहा है